それではお願いいたします咲く島よ流る時の さやか夢を 届け銀河へ熱く輝く夏すものよに羽ばたけて高くえ。空よ 空よりよ ズの皆様